Ah, bwe bali bitwala ejo eh. weyagaliranga mu kintu kyosi ekyakitaawo eh. si ekya gavumenti eh. nevaye nina ebintu nga bisatu hmm. ekisooka kyo kyemwogedde ekyomusota hmm. abantu kyebatamanyi <laughs> hmm. emisota mu nyumba mwegiri era buli lwolwota omusota guba kukuyitako babaditefa abantu abasinga obungi baganazaalibwa nomusota sikituufu bebi omusota gwagala nnyo bebi kuba guliwa mu bladed gwezinga mu bebi naddala nga balima ne mu buliri gumwezingamu omusota tegubajja mwana talina mannyo hmm. neva lwaki anti gudira akawuwo kago nekaguzanyisa bwegati hmm. omusota okkuluma waliwo house snakes waliwo ekijikirayimbinga epoisonous hmm. snake masavetwayanjula hed kakati mu nyumba mwegiri tusula najo musula najo ati najo jagala bugumu eh. abamu nebaga nti balongo kati oyo aliroza nti balongo olwokuba alabye omusota eh, nazalibwa nomusota nogibeeramu besibako myesibe <laughs> era yobula nti omusota nabakazi bafanagana hmm. omusota gweyubula nga guyita mukatuli akatono hmm. naye amagumba bwe gagenda gakaddiwa hmm. gulemeramu nomukazi alemeramu zaliro eh, bafanagana netufiirayo kakati bino byawa eh? bino byawa bino ah, nange nabirabyeddaekenya ah, ah, byawa neera newano nabirabye dda neŋŋamba mukunja nti e naye kakati mumanyi bino abikuba mm, mm, mm. mumanyi bino ebiri mu redi pepe baafuna emiliyoni za dola bbiri nga za emiliyoni yakuwa bamawulire nze baganda bagenda bagamba nti no allegationsi nonyawowali bagala kunzita emirundi esatu nembaga nti abange nze munkubira bwerere zina allegations nebagula baloya balungi nnyo milioni za dola tano kakati omukubo mukamanyi kano akayina entwe kano kekabirimu babadde bakamyeku sente nekatabuka bino byabwe bino byabwe olabya amawulire gonna byoyogera byonna amawulire galibiriko kati bafunye miliyoni za dola bbiri bireme kufuluma mumawulire kano akasajja kano akalina obutuvu kajagaladde keka bikuba era aa baali bakagobyemu nawulidde nabalabye nga bakatulugunya not mi not me not me keko kenyini <laughs> nayeakati mukagunda esasi mutwe <laughs> kano akalina obutuvu kajagaladde bwebuti keka bikuba bino this is an internal problem in the organization Mm. nze bali bagala okukozesa three times nenjogera nabo nembaga nti mwetereze allegations mugende naye nze nabagamba mm. nti tomala kulaba ku mpologoma baga ndi empologoma eze ku kyalo tomala kulaba ku mpologoma noli okugalira embuzi zo ogiwulira nti weri galawo measures one tetukkiriza abaana baffe bonna genda bweru kuba abaana enkumi bbiri babatwala ebiro ne babajja muoganisi abaana lukaaga omuntu yabatunda ye naabakola mu bbaala nayezisibaogera nabaga nti profesa kanyerezi yandekera neti wakalisiti yonna eyabadokita abakuuzi nayezisibyogera i cannot reveal nze katonda omwana wange yantonda many people don't understand me mirundi tebamutegeera olwo mm. minisita yabadde agenze mu ucc nemugakubyombi tukubagane kale tulabe oba kakanako nakakana bulungi abayusisi batuterezeza ne minisita nti ku bintu bibiri tubagane obaokakane okakane what do you want what do you want to achieve we differ oyina ebigenderwa bino be bantu mwebaze nga bakyali mu minisita nkubagwe nti nawo nerekamu so for me bino ebintu webiri naye kampu yabwe yeyatabuse ate nze siyinza kufulumya list yabwe nakino president yabagamba uganda fight yowa battles they have acquired a competent lawyer an international lawyer at the tune of 5 million dollars they have ono kano kasajja kano kekabikuba kategedde nti bafunye emiliyoni bbiri eza dollar for publicity kekabikuba kano akakalina obutuba obukajagaladde <laughs> kyomulaba nti ffe kakati nze gumwakuba nemunkuba nyonona nenfiira obuli kimu naye ate siina mutima gubogera naye nga ate gwe bakwononera wagweddaluyange ndi mulalundiki hmm. naye gwe nagenda mu nsozi ewaffe nenkaaba naye ani atalumiddwa kulu byafulumye eh. kulu byagamba eh. nti musita meya jenogonde muhwezi hmm. yamulemezaamu kulubya n'abakooba walagira nti kulu byafulume wafulumira kyeyasetimenti ah. gyeyakozesa yenyini okakasa amuteringiyonabalagidde new vision nebukedde bonna bafulume n'abakooba yakyabakwatiridde naye ani gwe balumba batabaala bugingo bujingo naye kuli byoba e- e- obutasoma bwamwonoona nnyo yasomako bambi kuli byatumanyiganye eh, omanyi ti kuli byeyakwata ekita kyomwenge ngaakyetiise nga tugenda okwogereza eh. mukazi wange omukulu eh, kulubya naye nampalana nnyo ati <laughs> yasoma kyenkana ki akulubya ah, nze nasembayo mutegeera yagendako ebungereza eyo hmm. naye ngaakuba kyeyo nakoma ne masters <laughs> kubanze kulubya twali fenna ngaali wasemakula ngaasema byolondi nava mu byolooni n'agenda akuuma amawulire mu kyapa eri naye ati nampalana nnyo yasimanga bankyawa nnyoabo bakakande bani kakande kakande yagenda ebweru n'alekawo omukyala we wano n'agenda okusoma naye nga tuli ba mukwano nnyo naye ate bankyawa oluvannyuma naye nga wabakola nabayitako eh. tebaagala babayitako kakati ebyo nze mbatunulya nembaleka amwe mashuwa man atenze nina ebintu byange tobizanyirako biribiribiri tebirina apiiru olaba mm. nabaga nti nze mpandika ebintu nebibeerayo mulaba akatabo kenda bagamba kaliwa kano akakyagulanyi nabaga nti kyagulanyi mumulaba nga akutta ensenene zimuddukako eh, kawandiisa eggulu ah, ah. naga ti kyagulanyi akoledde bwereere the, the story of bobi wine andisolo of grass hoppers <laughs> eh. nabagamba ngenda kafulumya eh. nabagaa kyagulanyi ensenene muziraba zakutte zibuuka zibuuka ziri mukibbo zigenda nagamba bijja kunzita nagamba wai <laughs> waliwo byotayogera eh. abasajja bali omusajja yali mulwera nga waliyo embaga mulwera awo waliwo embaga <laughs> kati embaga abagole ne batomera kitanka kyaliwo bakikuba kwamini babasala endongo basala endongo erukaya nebagamba nti abagole bafudde bakuba omusajja nebamutirawo eh. kati bamala omukuba nebamutta nebaga yayogedde ki <laughs> nti agambe nti abagole bafudde bo baliwa <laughs> yabika bubi <laughs> nze nababuulya nti kyagulanyi akolera bwerere kuba kyagulanyi era mpandisa akatabo kange eh. akalala eh. nga kagamba nti music drama politics the story of uganda hey. kati mwe kambabuulire singa mwyina bambega ababuuliriza mm. gundi yaddayo okusoma kamilion mm. taata wange lutaya naddayo nasoma mm. mulinda omuwonge naddayo nasoma mm. nsereko naddayo nasoma baali banoonyaki nemayinja nemayinja naddayo nasoma mm. naye mumanyi nti ate rediyo rediyo yalina buyigirize ki yalina diguri ye bamutta eh. ye bamutta naye rudamana yalina diguri anti nkubuulidde ye bamutta hmm. era nagamba gondi maama we yantumira hmm. naga nti engoye zomwana wange zebabadde bajja engoye ewaka omwana tebazikomeza nemugamba mbakukuba ebigo ku stage amba <laughs> ah, kuba ebigo ndeete omuzimu nga kuba abazitute nti ndi mulokole ne muta naye okulaba trendi eyo eh. mulaba nti rutaya yatwala bakusasula emisinde hmm. mujjukira nti bajjeno bayingira mu byabayimbi hmm. Eh? Hmm. mujjukira nti bajjeno bayingira mu byabayimbi bobi waine yavaawa bobi waine yavaawa eh, bajjeno baali bashimashimu byabayimbi bali banonyayoki yes mu boda boda n'abayimbi bajje no bali banonyayoki kakati nze bano babubi wine kakati babubi wine nti asefali nze setback yes why omusajja omusajja omuziba yagamba tiwambwa yagenda omulagula wange yagenda okumulagula nga wanoonya wambwa naye omuziba yagamba mbuulira bali hansi baliigulu kuwulira yalagula abali wansi abawaggulu nga newambw ali ku kiki kakati abalamuzi lwa supreme court mbabazi bwe yagendayo balagula mbabazi ne balagula ne museveni ali ku kibanyi hmm. okulonda okuddako kuyina kugoberera bino museveni teyamenyako neeki nababuuliranga ndi museveni yagenda okuwangula akalulu museveni nababuulira nti museveni agenda kuwangula akalulu waayo is protecting his victory. Bobi wei nga kuwa bivuru. Yeta kiri za COVID. Omukazo warubuto nene ya zaraba longo. Ah. Na baga nti ya bivuru tebi ina makuru. Singa bivuru vya ina makuru. Singa bagendo kuwasa. Tetugenda kwele ntulaka batu lejo genzo kuwasa. Na yate tuambala kanzu. Ha ha ha ha ha ha. kubanga oyagala olage gyononya omukazi nti mundabyenaye ati twambala nekanzu ate notekamu nempaotakulabako ayizoga nti ah, ezo enkonokono yalita omwana wange <laughs> nazala waba muluj akulengerera mu lujji era nadde enyumiza gyabanembagamba nti abakazi abayaayo omanyi kyebakola asoka kukwata ngalo bwati mbwa kusimula engalo waliwo engalo lupimo tugiyita lupimo <laughs> kasola ba omukazi akwata omusajja engaloanoonya lupimo lupimo engalo efaanagana neginewaayo <laughs> kakati bobi waini yaddanga mu bivulu eh. banne banoonya museveni anoonya kalu bobi waini ali muki mu bivulu crowds converting crowds into victory is not easy museveni adared to the rules okumanya abasajja abo bawera mukamba buulire bobi waini olwaleero twali badde tulina covid mungi kuba bobi waini yaviolatinga covid rules naye omanya abasajja bamagezi ge bakoze bakugaye nti tukoze eddagala erijjanjaba haa uganda nekola eddagala erijjanjaba nga amerika tenalikola tetugenda kutwala kizongerezi ku mwezi <laughs> naye kikavalinga kino nti you people you are going to ask if bobi wine violated covid rules then would having many patients of covid infection rest would be higher kakati how do you explain this baba akibazedda we have a cure we developed a cure ensonga lwaki numbers tezigenda yes olwedde tulinaa tuli mukugema eh. kiwanga naamerika tenagifuna <laughs> and you don't see anybody asking whats the process of recognizing kuba teriri poisoners ekintu ekitali poisoners kigenda okutta abantu abasajja bano babala kagati kangeolin bobi wine toyinza tugamba nti obululu manya olina obujulizi bwoyagala okuleeta mu kooti akatabo kano okalaba nakabateeramu nembateeramu nembagamba nti gano ge mateeka gagenda okusalibwako akalulu era nembabulya nembagamba nti abalamuzi ba uganda bwemubeereegako bayinza okukisala bakiyiwa museveni yali amanyi nti basobola okiyiwa hmm. mwabawa sente hmm. abalamuzi balina sente bawumula bayina ekenya bakiyiwa nemalawi abamerica ono biden agenda kusaininga document ode abantu bonna ababbi abalina sente ebweru n'abaana baabwe bakomyewo wano abalamuzi bati balinayo singa bakola diiru n'amerika nti amwe ah, mukisale kifuula nenge ye museveni yamanya museveni lukusifa nga mwemuli mbivvulu babbalamu nebereeka nebayuza tisat museveni aganya ogaba sente museveni nga yamanyi tayinza kutta kaluluki wotegerera omukazi ngaolubuto si lulwo takubbomuga nti onywadde eddagala nina gyendijaewa omukadde eyo <laughs> obugoyi bwomwana buliwa njabugulanga tugenda ngaotegeera olusi lulwo <laughs> ye museveni fulumudde wanu nze nababuulirawo nembagamba nti amateeka wegali okuva okupetitioninga kesi kati bobi waini yali kuteseguna namukubira mu kooti kubanga bayibuli etugamba nti yesu agenda okukola omwege hmm. ku mbaga yekaana kyali ki yali kubukojaabwe ewabiikira maariya gyeyali omwenge negugwawo kwijja namugamba nti waye omutabani womukozi wabyewoyo embaga ngaegenda kufa ah! yesu yakola omwenge mukanyo nair special negulwanya kawanyali ne hmm. hmm? bayibuli ekugamba hmm. tegeragana ne muganda wo nga temunagenda mu kooti balooya baali babamanyi Mm. ebayibuli ebogera <laughs> segona nayekojja segona maama ayagala segona mm. novuma <laughs> ne bakojja abo era kati jakumala ewiiki nga sigenze tamulabanga nako naye kankubuuzi mukazi wo namala okugaba enkoko eh. naga nti bana enkoko nkulu nje erabiddeyo <laughs> wabaawo omusajja gwabadde akiwadde akikomerrawo ebadde siiyo segona omwana mumuleke bannanga awumule ate amukozeknogamba njagala kutta mbaga mm. embaga yalwamukaaga tebakugamba abalamuzi nebaga nti wai leta tate certificate erikya gwe certificate gwe batugatira <laughs> etembaga neto neto segona banange segona neta kojja segona oyitiridde segona ne namboze nembalaba ntema butemi nze ntema butemi ntema butemi kasanda banamboze ne segona mukintu eh. ntema butemi kikyate ah, ah, because hmm. this eh, petition eina eh, eritaimu bad hmm. wosoma akatabo kange bakugamba tuyina okusalawo oba tuddayo oba tetuddayo mu bbanga ki mm. waliwo specified time oyagala kutambaga <laughs> segona <laughs> segona abaganda twasoma <laughs> nebatugamba nti banange walumba okujja ku nsi nambi yerabirayo akalo kenkoko mm. <laughs> najja newalumba esegona okimye walumbe <laughs> segona oyagala kukima walumbe <laughs> okutusa mumpabijekima walumbe ah, ah. Eh. because this is progressive uh -huh. it is progressive uh -huh. nti wano batubbye na wano batubbye na wano batubbye mm. mm. naye nogamba nagamba bwati nakangabala nese nagamba okuba looya nagamba okubira looya mu lujja lwa kooti toyinza kubinimbamu ebyo ebyobujingajinga ebyo muleke ensi etambula abantumekigo waliwo essajja <laughs> eh. naye ibane oba ndi muntu oba sirinange neetya eh. nzukuka nekirnga nti oba nafuuse nenda mundabirwamu <laughs> waliwo ekisajja waliwo ekisejja kyejewange okubbayo eh. kati nenonda simu kadi simu kadi mm. ningitereka nabadde ndiawo nga tekikubye simu mm. kinvuma halo halo kali enyoko kino <laughs> ngenda okuddira okuteeka mu kyuma kyange nga simu kadi yaakyo era kati kimpulira mhm. kati lumba ekyo olwakireese babba emmotoka yange mm. nebula mm. nenonya omusajja nabula kuba yali kubizinga eh. nga buli omusajja bwebumuketabula bange eyafa talabika ku nsi ali ku mazzi <laughs> <laughs> mukazi wange aba yebase saawa munaanaawo nekikuba esimu owaye constitution square <laughs> gundi waali awo mukazi wange nasirika oba nekiwaaka eh, naye nze nkuwulira naye gwe tompulira ŋambira gundi awo ku constitutional square eri ku nyanja ku bizinga navaayo kati ndi mpenjanjo kyamanda omubbi eyabba emmotoka yandagirira <laughs> gyali nagenda ku constitutional square nenvumbagirawo omubbi ono gwe yalagira amugulira amanda hmm. twamusanga ku kyoto kyamanda ali mukwoca yogera emmotoka yange yeyo kyogera <laughs> ebintu ebyange mbyewuunya waliwo omutwalibu yabba emmotoka yange hmm. twalibu neŋenda newaabwa esirongo nagula ne kamunye nenjitooma mutwalibu nentambula nesanda nga nyina okutta mutwalibu <laughs> ŋenda ku cps waliwo kisajja kinene nono hmm. eyali akulya flying squad hmm. ne bandy emiliyoni yange emumbu eri ku munaala nenzira nembaga nti eh, eh, mubya emiliyoni yange nagijja ne mu banka nenuma gwe mutaka ya musajja eriruda kozi bebeyogeza bokka neŋŋende woyo oyo musajja eyakulyanga flying squad nakine kinene nakisanga kirya nkoko nekika nti eyo enkoko esembyeyo enkumi ezi munzibya emiliyoni nayeenkoko gyoluma yesembayo kakati mutwalibu abaali waabwe esiro nko nagula empuuta eh. ayingira mu toyireti esawa mwenda ogwekiro <laughs> omusota nekumwerippa mu bulago omanyiwo omusajja okutunulika nga mugwetunulikanako bwemutnadduka emisindo okuva esironko nayingira poliisi yesironko eh. poliisi yesironko nayo yanziba eh. nasangawo nomusajja nanga nti bamuzaalawa anti ali ku kyalo eh. avuga motoka yamazzi naye bonna bamumanyi hmm. ate kitaawe yagenda nenyina nebepanga nebajja ewange omwana waffe simu ebi kozi bajja mugundi mumbuga ya salambwa nange nembayolako byenabayolako nenfunzol naye gokimanyi tibali bakuba omusota tiyagaasi kupolisi hmm. esinaoko nekumuyingira mulubuto eh, eh, eh. gukyalimu mutwalibu okuva esironko agamba yajira kumbwa kubanga embwa yajjanga e <laughs> era bamataala gamotoka <laughs> mutwalibu mukwatira kaleero wali ngaali bwereere nabba emotoka ya mirundi nabba emotoka ya mirundi hmm. nze namugulira engoye <laughs> mutwalibu nze namugulira engoye ate gwali mujagu ne gomanya kujja no mushatako ngoli kukumbwa bo bo bo mutoka yasa embo yasalange ya, amatala ka mutoka bo bo bo kanne kino kuchakoze chasuli simu iwange ada kuba simu card changu bidde simu ne chimpe mula mm. kakati simu ne yiteka mu byuma kirajana era kati kuichiri ku radio kuichiri kati kibulira esimu yake esembya lunana atano kati ekisindisa okujja okukolaki okugira naye mumutula batuwambadde amasuuti amalungi nga mm. gano netwambala nengatto za crocodile mutuyita bantu geno giyita ah, ngatto eno giyita ah, eno ngattoeno ah, ngatto eno ngatto gweno ngatto giyita ngatto eno ngatto wakagira banani omugagga kuno <laughs> bwetuba tulina ebintu byaffe muleke kutwereegamu mureke kutuzanyirako gwe mutyo bwemulaba tusindisa amanyo empologoma bwesinika amanyo toka nti yeseka tagikwatamu empologoma bwesinika amanyo toka nti yeseka embwa bwejonjobala empologoma bwejonjobala enkuba tugiyitambwa eh. empologoma ejonjobadde enkuba ogitambwa eh. ogitambwa eh, esigala mpologoma <laughs> nekakati mulaba obukuusa obuli wano kati bera biddeyo kinze kyesimanyi obujulizi kyobwe bebabibera bidde bwe bakomyawo tukiyita inoculation theory hmm. nti ogumaza abantu kati segona akiddukamu segona atema kati segona atema ate mukambabulire abasajja abo bwemubatemubamanyi hmm. kambabulire mutunulyemukodomi wange ono kiyimba kiyimba mukalulu ka bobi wine mumanyi nti bamukuba emboko ne bamutika ne ku motoka yaabwe owenaalemu hmm. ng'anoonya akalulu hmm. bamukuba emboko abenaalemu benyini ne bamubaka bangali kati ate ne bamugjayo ne bamutwala eh, yegindi eyo e masaka akube haji mbabaali bwe yamaze okuba haji mbabaali yayiseemu abo ah, bebakubye mbabaali yayiseemu hmm. ate yabadde yagala kutabala walukagga eno bamugjayo loole ye yali yakubaani mbabali abantu abakushumiriyeti ne bakuteeka kabangali kiyimba kimba bamuteeka kabangali neera bwe bamujja eno ne bamutwala eri akuba embabaali yeera olweyeti yagitegeera nze nebagamba nti bobi wine ebintu biri bobi wine byalina okumanya mu nsi bwobanga osanze omuntu ng'alina kyanoonya mu ssubi n'okutama noonoonya kkiriza bwakutambuluka naawe genda kuba tumaze omubuuza nti onoonyaki akutambulukuse yes naffe tukoleki nembaga nti bwolaba nga speed boat bwobanga ogudde mu nyanja wetegereza ebintu bibiri when you see something moving very fast is not a speed boat that is a colocodiro mm. and colocodiros don't come for rescue missions if you survive in a, a canoe which has capsized first find out are you sitting on a rock or the back of, of a hippo bobi wine ali ku baka ya, ya, ya hippo bo bamukozeseza bamuleeta najja nga adduka bambi muganda we najja naga nti bagala tukozesa ebyobusiru nebamubuloki nga bakusasira bagagawadde babalamu bagagawadde yaweddemu bobi wine yaweddemu yes lolo yi yakoze eki mbabuulira mukatabo kange ako kano nkuteeramu kano ti bobi waine bwetunatuukira mu bbiri abiri mwena ngaekibiina bakitutte ekibiina kya bobi waine kyazimbirwa ku maje nabano bali bamaafu ya pulezidenti bwe yabayita n'abakanga do you know that museveni ordered those people to write handwritten apologies for bringing bobi waine elementi yamagye nesigalamu abo bonna banufu bamulaba abayise muloko gavumenti sente zabamagye samu elements ndiame nufu yasigalamu bamagye neddayo eri kukiddayo abasooka abamagye bebasooka mu entertainment industry nembaga nti kakagombya nekavaayo kakagombya nekavaayo kayina omutu okalinga biriganya eyalemala kali kakolaki <laughs> nedo mukagombya yali akolaki mu entertainment simuyimbi kekaliwo kekebajula kekakolaki kati mutegeere bali basiviliani museveni yabagoba mu nuupu nuupu yagenza okusembayo nga yabamaje ezo zonna loko gavumenti zolaba zibadde zina gyezijja sente ate nti miso yaani ŋenda kumuwa mukubira amaloboozi yewunye museveni miso nuupu yagenza okusembayo nga yabamaje nga yabamaje bebakozereko gavumenti zino naki si bano bajje nomuhoozi hmm. not at all hmm. waliwo anunderground nkugambye lukwa two items the involvement of the ame in entertainment and the involvement of the ame in border borders hmm. nenkugamba who didn't go to school sereko went back to school mulindwa muonge went back to school cameron went back to school nga bukedde akulaga lutaya abiyise namatova abigudde <laughs> mubijukire byabukedde eh, eh, eh. cameron yatulidde gindi what was the role of Se, announcing sematimba abiyitidde wakulu era nenkugamba you have told me that there are two people in the entertainment industry who had academic papers hiridman and gundi eh, and radio radio died ana misere circumstances mm. bara yasigale gudeo entebe webamutira webamukuba bwebate ku mutwe waliwo ekyuma ekitegeeza nti specific eyaina academic papers yafa abataina academic papers nabaga nti ask baby cool ask bobby wine ask chameleon they were consulted kakati ono hiridman they couldnt eh, eh, eh, eh, affect him bali bamwagala bakubiramiri yakyambadde mm. i can analyze these things nti baby wine atudde ku hipo back <laughs> egenda kwesendagwe yamaze eh? yamaze nop eh. local gavumenti zonna ezibachemeri bani bani bani sente zibadde ziva mu bamiritary